Sveiki, aš esu Evelina, interjeras LT kurėja ir interjero dizainerė. Ir šiandien jau antroji tema apie AliExpress pirkinius. E, pirmąją galite kažkur čia pasižiūrėti kamputyje. Ir šiandien e, video bus apie rankenėlės, kurias užsisakiau iš AliExpresso. Atėjo man šešios, bet e, buvau užsakius aštuonias. Labai gaila, kad neatėjo odinės rankenėlės, būtų buvę labai įdomu pasižiūrėti, kokia, kokiagi ten jų kokybė, e, bet e, sulaukiau šešių, tai pasižiūrim, e, kokiasgi jos yra. Ir dar atskleisiu paslapti, kad aš atlikau ir braižymosi testą, kad pasižiūrėti, kokia gi ta kokybė ne tik tais žiūrint e, išvaizdžiai iš estetinės pusės, bet ir e, kiek jinai galėtų, tarkim, atlaikyti kažkokią tai mechaninio poveikio braižymasi. Kaip ir praėjusi kartą, taip ir šį e, nenorėjau viršyti vienam pirkiniui 2 eurų, tai pigiausia rankinėlė berots ar 75 centus kainavo, brangiausia ar eurą 94 ar kažkas panašaus. A, tai pradedam man ši rankenėlė mažiausiai patinka, nors nežinau, jinai pati pati lengviausia ir ji neturėjo varštų pridėtų, tai labai labai negerai, nes visos kitos rankenėlės turėjo joms skirtus varštus. Šita rankenėlė man labai patinka, nors ir lengvutė, bet atrodo ganėtinai kokybiškai nežiūrint, vat, E, čia iš vidinės pusės tokių tarpelių. E, tai, ką aš žinau, visai normali kokybė. E, šita rankenėlė irgi ganėtinai lengva, tokia daugiau gal klasikinio stiliaus, nėra jinai <laughs> tobulai kokybiška, yra tokių netikslių vietų, bet iš esmės sakyčiau, kad visai geras gaminys. Šitas spogiukas, <laughs> šita apvali rankinėlė man labai patinka irgi kokybiška, viskas su ja yra tvarkoj, graži spalva, viskas, viskas labai gerai. Šita rankinėlė turi jau tokį e, svorį, e, bet e, ji nėra irgi tokia tobula, yra šiek tiek pabraižimų matosi, tokių nelygių vietų. Na, šita ko gero sunkiausia rankinėlė. E, tai šiaip viskas su ja yra gerai, tik vienoj vietoj gal keliose yra tokių šiek tiek įdaužimų, bet pats išpjovimas, tai sakyčiau, visai visai geras. Tai va, mano įspūdžius e, matėte. Ir dabar labai įdomu pasižiūrėti, kaipgi tos rankenėlės atlaikys žirklių testą. Tai aš pabandysiu įbrėžti kiekvieną rankenėlę kažkur vidinę pusę, kad nelabai matytųsi. Ir žiūrėsim, kas iš to gaunasi. Nu, matosi, kad įbrėžta, bet pats dažas tai nenusivalė. Mm. Nu, ble, man net nesimato iš tikrųjų. Aš jaučiu, kad čia yra įbrašta, bet žinokit, nesimato. <laughs> Man tai šitas kokybiškas atrodo labai rankinėlis. Mm. Galva čia vidiniai pusėje. Nu, čia jau labai matosi, kad yra įbrėžta ir dažas jau taip pasivalęs, tai aš taip spėju, kad ilgiau naudojant šitas rankinėlės um, jos gali labai greitai atrodyti nekokybiškai. Čia mano mėgstamos rankinėlės. Va, kaip matot, keletą kartų braižau ir e, beveik nesimato. Labai gerai. Mm, pabandom čia. Įsibrėžė, šiek tiek matosi, bet e, dažas jisai nenusivalė. Tai labai labai irgi gerai padengta, viskas normaliai. Hmm. Matot kaip va, nusiema spalva. Nelabai man patinka, kaip atrodo, tai žodžiu, šita, šita, šita ir šita įbrėžimams ganėtinai atsparios, ant šitų iš vis praktiškai nieko nesimato. O šita prasčiausiai atlaikė brėžimą, šita irgi gana prastai. E, savo Instagram paskyroje sekėjų klausiau, kaip manote, kuri rankinėlė yra kokybiškiausia. Tai įdomiausia, kad daugiausia jūsų nubalsavot už tai šitą rankinėlę. E, kai pas mane ji tame braižymosi teste užėmė paskutinę vietą. Taip pat po lygiai balsų surinko va šios dvi rankenėlės, tai e, jos iš tikrųjų ir buvo pačios kokybiškiausios ir jos yra iš to paties gamintojo. Na, o jūsų mažiausiai balsų sulaukė šioji rankenėlė. E, tai man jinai iš pradžių iš išvaizdos nelabai patiko, bet aš, kai atlikau tą braižymosi testą, tai ką aš žinau, gera kokybė. <laughs> Tik tais vat minusas, kad neturėjo varžtų. Va čia yra didžiulis minusas. E, tai dabar įdedu savo bendrą lentelę, kur aš e, pažymėjau eilės tvarką, e, kam skiriu ten pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą vietas e, pagal estetiką, pagal grožį e, ir pagal braižymosi testą ir susumavus E, kuri gi rankenėlė yra kokybiškiausia. Tai viską susumavus, šitas kleckiukas, šita apvalinė didelė rankenėlė, iš tikrųjų mano akimis jinai yra pati kokybiškiausia tiek, e, tiek e, vertinant, tarkim, patį išpjovimą, nes tikrai viskas lygu gražu, tiek ir pačius įbrėžimus, nes jų nesimato. Tai tikiuosi, kad jums šitas testas buvo įdomus. E, jeigu jūs turite nusipirkę kažkokių rankenėlių iš AliExpreso, tai galite į komentarus įdėti nuorodas. Aš taip pat sudėjau visų rankenėlių nuorodas į aprašymą. Esu iš tikrųjų iš kelių sekėjų gavusi netgi nuotraukų, atsiliepimų, kad labai patenkintos liko rankenėlėmis iš AliExpreso. Tai įdomu, kokia jūsų patirtis. E, na ir jeigu jums pasirodė, kad šis video yra naudingas, įdomus, tai nepamirškite laiką paspausti ir galite drąsiai siūlyti man idėjas, ką dar galėčiau, tarkim, užsakyti iš AliExpreso ir pasižiūrėti kokybę, e, tai nesidrovėkite ir rašykite. Tai kol kas tiek, ačiū, kad žiūrėjote, iki kito susitikimo. Iki!